Witam bardzo serdecznie, z tej strony MJC, a to kolejny film serii poradników. Dziś omówię podstawowy i zaawansowany movement szpiega. Lecz zanim przejdę do takiego omawiania movementu, kilka ogłoszeń parafialnych. Po pierwsze wyświetlają się Wam teraz najciekawsze donaty, które dostałem, z góry za nie dziękuję, a po drugie zapraszam na serwer Discord. Tak więc bez przedłużania zapraszam do oglądania. Movement jest bardzo ważny na każdej klasie w TF2. Bez znajomości co najmniej podstaw poruszania się, będzie ciężko nam w tym Fortressa 2 grać. Movement szpiega jest jeden z trudniejszych, ponieważ w jego skład wchodzi zwykłe poruszanie się po mapie, tak by nas nie wykryto, ucieczka, parkour, movement klas w trakcie bycia przebranym, a także movement związany z trickstabami. Pierwsze podgrupy movementu, czyli poruszanie się po mapie i ucieczka, to pierwszy krok do lepszego grania szpiegiem. Zacznę najpierw od zwykłego poruszania się. Chodzi głównie o to, aby zapoznać się z mapą i zobaczyć jak poruszają się inni, gdzie są rozmieszczone paczki z amunicją i tym podobne. Wszystkie te informacje są niezwykle przydatne do elementu zaskoczenia. Oczywiście człowiek uczy się na swoich błędach i jeżeli zginiecie, to nie pójdzie się obejść inną drogą, która może być w tym czasie niekryta. Oprócz tego trzeba zwracać uwagę na to, ile mamy czasu na zegarku. Jest to około 9 sekund niewidzialności, więc miejcie to na uwadze i patrzcie, czy zegarek Wam się zaraz nie skończy. Wtedy, jeżeli jest paczka amunicji koło was, to możecie ją wziąć, lecz jeżeli jej nie ma, to powinniście uciec w kierunku, w którym nie ma wrogu lub do swoich sojuszników. Sama ucieczka. Jest kilka możliwości, lecz najprostszą jest po prostu odskakiwanie na różne strony, poruszanie się do przodu, trochę tył, lewa, prawa, w taki sposób, by zmylić przeciwnika, że poszli się w inną stronę. Część szpiegów robi taki błąd, że biegną tylko przed siebie, dostając obrażenia. Poza tym w czasie ucieczki nie powinniśmy się przebierać, bo zostawiamy wtedy ogromną chmurę dymu jak się sklokujemy, to będzie nas widać. To teraz czas na tą trudniejszą część. Pokażę Wam jak zachowywać się jak dana klasa, ale zanim do tego przejdę, przede wszystkim musicie być dobrymi obserwatorami, by dostrzec jak inni się poruszają, by ich naśladować. Oczywiście granie innymi klasami, by znać ich moment też jest ważne. Obserwacja i gra innymi klasami to pierwszy krok do udawania innej klasy. A teraz przykłady. Na pierwszy ogień leci przebranie skauta. Bardzo rzadko przeze mnie używane z prostego względu. Jest to przebranie bardzo łatwo rozpoznawalne. Każdy wie, że szpieg przebiera się za skauta. Lecz mimo to da się tym przebraniem udawać. Wystarczy nie biegać, tylko trochę strajfować, stać w miejscu, kłócać, zmieniać bronię, być jak najbardziej wiarygodnym. Nie zawsze to wyjdzie, ale to jedyny sposób oszukania kogoś na skauta. Wiem ze swoich przykładów, bo to działa. Wiele osób się na to nabrało. Salt. Przebranie bardzo wiarygodne. Wystarczy nieco spajczakować, skakać, nie obijać o nikogo i kile same przyjdą. Można też mieć wyciągnięty jeden z trzech banerów, bo wtedy jesteśmy jeszcze bardziej wiarygodni. Jedyny minus tego przebrania to to, że jest się trochę wolny. Pyro. Przebranie średnie, czasem wydaje mi się, że scoutem bardziej nabiorę kogoś niż Pyrkom. Ogólnie trzeba udawać, że spajczekujemy, bo to jedyny sensowny sposób na oszukanie kogoś będąc przebrany za Pyro. Ma, y, przebranie to ma ogólnie zalety w postaci niskich hitboxów i dużego speeda, ale nie przyniesie ono wam zbyt dużo killi. Demo ma przebranie najbardziej wiarygodne. Demo ma być blisko swoich wrogów i robić damage. Poza tym nie wymaga on boskiego movementu. Wystarczy zmienić bronię, będąc przebranym, trochę się odwracać, a kile same wpadną. Heavy uważany za najgorsze przebranie przez swojego Speeda. Lecz to nie jest złe przebranie, bo ludzie sobie myślą takie coś. Hmm, szpieg nie przebierze się za Heavy'ego, bo jest za wolny. Albo o, to mój putis. A tu się okazuje, że szpieg może i się za Heavy'ego przebrać. Wystarczy sporo skakać, udawać spy checking, a gdy ktoś ma low HP, wyciągnąć kanapkę, oczywiście trzeba być przebranym i wyciągnąć sobie i wkliknąć B wtedy. Dzięki temu zabijemy każdego rewolwerem, bo podchodzi do nas i to praktycznie za darmo. Angie, najlepsze przebranie do latania po mapie. Do dodawania też jest spoko, tylko pamiętajcie, że czasem bronie mogą się bugować. Co do oszukiwania, poruszamy się tak jak demon. Zmieniamy bronię, skaczemy, odwracamy się. Poza tym Przebranie Enga jest jedynym legitnym do stania na dispenserze, bo pamiętajcie, że inne klasy X nie mogą stać na dispenserze, no co nie? Przebranie medyka, bezsensowne, jedyne gdzie się przydaje to na casualach. Na kop grach jest ono beznadziejne, bo każdy się skapnie, że medyk nie chce ich uleczyć. Sniper. Przebranie wymagające najwięcej udawania. Musimy patrzeć na to, co robimy, gdzie jesteśmy itd. Tak Ogólnie musimy stać w miejscach, gdzie głównie stoi sniper, mieć celownik wysoko i nie ruszać się mocno na lewo i prawo. Dzięki temu możemy nabrać kogoś, kto do nas przyjdzie. Poza tym można też podejść do medyka po chwilę. Ważne, by przy tym się mocno nie obijać. Spy nie używajcie go. Jest najsłabsze, no chyba, że chcecie latać szybko po mapie, to wtedy owszem, można go używać. Pozostała jeszcze ostatnia kwestia związana z trickstabami. Pomimo, iż nie jestem bogiem w ich robieniu, pokażę Wam podstawowe trickstaby, jak je wykonywać oraz jak je kontrować. Sidestab, najprostszy do wykonania staw. Przez część graczy niezaliczany jako trickstab, dlatego że idzie się po prostu na bok przeciwnika i fali mu się w hitbox z pleców. I to tyle. Kontrol na niego jest oddalanie się od szpiega, nie, nie pokazując przy tym zbytnio pleców. Corner Stab to inna wersja side stabu, tylko wykonuje się ją najczęściej z jakiegoś rogu. Kontrol na to jest sprawdzanie rogu, w którym może być szpieg i trzeba stać na niego przodem i nie pokazywać zbytnio pleców. Dropstab oraz understab. Y, stawy bardzo podobne do siebie, tylko pierwszy robimy podczas zeskoku, a drugi będąc pod kimś. Y, kontrol na te backstabie jest sprawdzanie miejsc położonych niżej bez skakania na tą osobę, bo możemy zostać backstabowani. Y, a przy dropstabie należy patrzeć do góry i najlepiej cofnąć się od śmiega tak, by on spadł przed nami. No i ostatni jest podstawowy stab szpiega, czyli matador stab. Polega on na tak zwanym bejcie, czyli udajesz, że idziesz w lewo i gdy coś powiedzmy cię uderzy, na przykład mili, to idziesz w prawo, gdzie jest wystawiona duża część hitboxu pleców. Y, kontrą y, na matador staba jest nie machanie myszką chaotycznie, tylko bycie tak spokojny. Należy być y, cały czas być prost, tak prosto ustawiony do szpiega i nie pokazywać zbytnio hitboxa pleców. Oprócz tego jest coś takiego jak bihop znany z CSGO. Można go robić za pomocą skryptu lub poprzez scrolla. Tu chodzi o to, że bindy ze zmiany spacji na, e, ze skoku na scrolla. I dla waszej ciekawości nie ma nigdzie napisane, że bihop to cheat i sporo graczy go używało i używa i dalej bana nie dostało. Nie dziwię się, bo bihop tutaj tak naprawdę jest średnio dopracowany i Ogólnie jest średnio przydatny dla takiego szpiega, bo on jest sam sobie wystarczająco szybki, by doskoczyć wiele miejsc. Ten bicho przydaje się bardziej dla takiego enga, y, snajpera, pyrki czy też solda. Najbardziej przydatny jest oczywiście dla soldiera, bo wiadomo, market gardening, żeby się odbić y, od ziemi i jeszcze trafić krytycznym uderzeniem z market gardenera, ale to tylko dla niego. Y, przy engine to jest wiadome oczywiście o co chodzi, jego rollout. Natomiast reszta klas to jest takie me. Ale oczywiście ja tu ich nie omawiam, powiedziałem tylko to, żebyście wiedzieli dlaczego jest ten bihop przydatny. Dobra, chyba się za bardzo rozgadałem. W tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli uważacie, że coś pominąłem, to śmiało piszcie w komentarzach. Trzymajcie się i cześć!